Salutare, salutare! Bine v-am găsit la un nou video alături de Cătălin Talent. Te-aș ruga pentru început din toată inima să distribui peste tot acest video ca să vezi despre ce este vorba. Vă mulțumesc tuturor persoanelor care ați donat și m-ați ajutat să cumpăr ușa pentru aici. Cât a costat? Uitați aici. Fac tu singur voi pune această ușă. Vreau să vedeți până la capăt despre ce este vorba și distribuiți cât se poate de mult să vedeți cum muncesc singur, singur la această casă. Respect maxim cine a donat pentru această ușă și am cumpărat-o din toată inima. I get out necesar pentru a îmi face cât de cât casa la punct. Bineînțeles, te-aș ruga foarte mult să intri și pe TikTok pentru că acolo voi face live-uri mai mereu și distribuiți cât se poate de mult TikTok-ul meu Cătălin Talent K76. Hai să vedeți acum cum se montează ușa. Vreau să fiți cu băgare de seamă, distribuiți ca să poată să înțeleagă lumea că se poate schimba în bine împreună cu Cătălin Talent. Haideți să vedem. Hel este o băutură care îți ia toate greutățile și e foarte bună, eficientă. Asta înseamnă o ușă dreaptă. Uitați-o. Poate așa. Vreau să vedeți. Ia uitați-vă. ușa dreaptă. Ați văzut? Eu sper să fiți alături de mine și ia uitați ce înseamnă ușa dreaptă. un zid. Îl voi construi un zid din cărămidă. Carry the world upon your shoulders hearts are broken I know De aceea, singur am să fac cum pot. Totuși, vă mulțumesc din toată inima și tot sufletul că mi-ați donat și m-ați ajutat. Majoritatea dintre voi aveți respectul meu din toată inima. for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air, like a blazing flare me I'm reaching out, And you got me falling in? More times than I can get out. asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Mă duc să iau o gură de aer afară, după care mă bag să mă spăl și apoi la bucanani. La revedere!